赐福我们，活出你的名名。哦，哈利路亚，赞美神羔羊。我愿意更加被爱你，我愿意更服侍你。当你与我们同在，能够感受你。 你保险，就算有再多失恋，能勇敢面对一切。哦，主耶稣，我爱你。哦，主耶稣，我爱你。从我所求所想，丰富我生命不止。 Thank you.